Soy distinto, pero me gusta lo mismo que a ti. Me cuesta comprender tus emociones, saber por qué lloras, por qué te enfadas, por qué sonríes, pero juntos podemos enseñarnos y aprender.